No niin, Jukka on hyvä tyyppi. Mä äänestän Jukkaa sen takia, koska Jukka on yrittäjä ja menestyvä yrittäjä ja menestyvä yrittäjä on eläkeläisen paras ystävä. Kiitos.